Also zuerst, wir möchten dieser Jugend helfen, selbstständig zu sein. Also sie sind hier alleine ohne Familie, sie müssen ein Leben aufbauen und alleine hier leben. Und das ist nicht einfach, emotionell ist nicht einfach und auch die, äh, ja, finanziell auch nicht einfach. Äh